Шествие, первое. первое. Гималай. Гималай. День первый. Мы находимся у подножия Гималаев с северной стороны этой самой высокой горной гряды в мире. Здесь разбил тренировочный лагерь знаменитый российский путешественник Конюх Федоров. На этот раз он собирается первым в мире пройти под Гималайской грядой с севера на юг. Перед отправлением в эту экстремальную экспедицию Конюх дал нам эксклюзивное интервью. Скажите, господин Федоров, каким образом вы собираетесь преодолеть несколько тысяч километров горной породы? Ну, значит, это, большая часть экспедиции, да, будет проходить по кротовьим лазам. 14 последних лет я изучал подгималайские пространства и пришел к выводу, что они прямо испечлены этими лазами. Здесь водится знаменитый гималайский крот. Крот, он же как, вгрызся в породу и пошел. И тут он либо с другой стороны выйдет, либо, э, ну, если правильное направление выбрал, либо взрываться будет взрываться, ну, пока не подохнет. А и как же вы будете двигаться по этим лазам? Ну, сначала хотел кротов приручить, чтобы они мне дорогу показывали, но животное оказалось злющее, прям свирепое, а. Наверное, потому что слепое, вот и злится на весь белый свет. Вот, поэтому поеду на куничьи упряжки. Куниджи приручить можно, с ними вообще можно делать разные вещи. Хорошие, ласковые существа, без этой вот присущей кротам жестокости. Вот, только вонючие. Вот, ну ты ж чуешь, э, корреспондент. <laughs> Да. И как будет проходить экспедиция? Ну, значит, первый бежит куница-разведчик и оповещает об опасности специфическим запахом. <laughs> Ей же страшно. Вот. Потом упряжка из 37 роликами а дальше я на специальной деревянной подставке с роликами, привязанной. Я же специально похудел на 50 килограмм, а, потому что кротовий лаз, он же в диаметре не более 40 сантиметров. Ну, извини, корреспондент, завтра с утречка старт. Пойду намажу себя маслом, чтобы легче скользить по лазам. День второй. Мы продолжаем серию репортажей о попытке Конюха Федорова пересечь Гималаи под землей на куницах. Перед нами кротовый лаз, в который через 10 минут упряжка из 37 куниц унесет нашего отважного соотечественника. А вот он, обернутый в фольгу и обмазанный машинным маслом для лучшего прохождения узких участков. Скажите, Конюх, а чем вы будете там дышать? О, <laughs> ты спросил, корреспондент! Ртом я буду дышать! Ну, ну, может, еще и носом. И потом, я ж могу и не дышать. А что мне сделается? Вот куницы, они другое дело. Правда, я здесь в каждую закачаю кислород с помощью ручного насоса. Потому что ножным нельзя. Может э, <laughs> повзрываться. Им достаточно. Вот. А как не будет хватать кислорода, они и так понесут к выходу, что только держись, да. А потом они же от закачанного кислорода легче становятся. И опять же эйфория. Э, вы чувствуете себя полностью готовым к экспедиции? Да, чувствую. Тут же главное мазь подобрать правильно. Вот, чтобы лазы проходить без потерь времени и человеческого материала. Принцип, ну, вазелина. А какие опасности подстерегают вашу экспедицию в пути? Честно, опасаюсь кротов. Они нападают всегда из-под тяжка и очень зверствуют, понимаешь? Одному руку отгрызли от туловища, соответственно. Нафиг, ага, пытали. Все хотели узнать, куда это вещь. Вот. У них же вестибулярный аппарат э, атрофированный, потому и живут под землей. Не знают, куда вверх. А что с собой возьмете? Флаг России, да, фонарик и книги обожаемого моего автора Толстого. 30 томов. А Алексея или Льва? Чего? Алексея или Льва? Да, мне все равно. Э, со всей России вам пишут, желают удачи. А вот подарок а... с Урала. Э, пятилитровая бутылка водки «Конюх Федоров» кедровая. Видите, написано «настояно на шишках, набитых конюхом Федоровым», пока он продирался сквозь кедровую рощу. О, да, откладывается экспедиция, так сказать, по техническим причинам. Куниц поддуть, ролики смазать, письмо жене написать. Я ее уже 27 лет не видел. Ага, беременная тогда была. Надо же узнать, кто там родился. А как ее зовут, кстати, а? Не помнишь? Гималай. Гималай. День, день третий. третий. Скажите, конюх, сколько времени будет продолжаться ваша экспедиция? Трое суток! Потому что если больше, то есть возможность задохнуться к чертовой матери. А такой задачи я перед собой не ставлю, не. А во имя чего вы собираетесь совершить этот подвиг? Во имя России, конечно. Ты и дома особенно делать нечего. Ты у меня во внешних выволочках бывал? Вот то-то. И вот исторический момент. Упряжка из 37 куниц въезжает в кротовий лаз, унося за собой нашего отважного соотечественника, обернутого в фольгу и обмазанного смазанного машинным маслом для лучшего скольжения. Поехали! Буквально через 10 секунд мы свяжемся с путешественником, на груди которого установлен наш микрофон. А пока скажу, что открыт прием заявок на спонсирование следующей экспедиции Конюха Федорова. Он пройдет в одиночку сквозь Гарлем с плакатом «Белые намного лучше черных». Ну что ж, пора. Алло, Алло, алло, алло, Конюх Федоров, слышите меня? Да куда ж я денусь? Ну, как там у вас? Да все в порядке, не видно, правда, ни черта, но это так и задумано. Хорошо, хоть компас есть, но пока его тоже не видно, потому что фонарик в заднем кармане, а я на нем и еду. На заднем кармане? Ну да, доска же отвалилась, когда куницы понесли. Ой, ой, что ты... Что вас, что там у вас? Э, э, да все, корреспондент, извини, у меня тут твердая порода пошла! Гималай, день четвертый. Мы продолжаем серию репортажей о попытке Конюка Федорова пересечь Гималай под землей на Куницах. Наш датчик показывает, что он сейчас находится в пяти километрах от места начала путешествия, в двухстах метрах под уровнем моря. Алло, алло, прием, слышите меня? Да слышь, не ори, последних куниц распугаешь. Как у вас дела? Что с куницами? Куницы в большинстве своем живые, хотя многие, конечно, мертвые, но все равно бегут. Потому что куда им деваться-то, да? Вот, сам в порядке, да, только кочек много, и потому при прохождении узких участков кротовьего лаза немного немного стесал себе нос и уши, а также слегка поменялась форма черепа. Ну, то есть раньше была хорошая, а стала э, плохая. И нифига, конечно, здесь не видать. А вы собирались провести там ряд научных исследований, получилось? Ну, это, конечно, делов-то. <laughs> Значит, это, успел взять пробу грунта. Ну, что сказать, невкусный грунт. Ну, есть можно, но не нужно. Да, и этому зоологу на заметку, куниц в темноте не видно, а сами по себе они не светятся. Надо было бы их фосфором намазать. Догадываюсь об их присутствии только по характерному запаху. А! Ох ты ж, елки, а! Застрял! Сейчас! Я сейчас! Ох ты ж, елки, а! Застрял! А, сейчас, корреспондент! Я сейчас! А! Ух! Фу, чуть ноги не оторвал, а! Вот что бы я тут делал, если бы они оторвались и уехали, а я бы тут остальной остался. Слушай, корреспондент, ты кислородную помпу видишь? Вижу. О, ты шланг лаз вставь и включай. Может, меня давление на улицу вынесет. Ну, принцип пробки я это называю. Ну, включил. О, о, ух ты ж елки, а, как повезло то Встречай, корреспондент с другой стороны! Путешествие, Путешествие первое, первое Гималай, Гималай, день, день пятый. пятый. Мы находимся у самой южной точки подножия Гималаев, рядом с широким кротовьим лазом, из которого, по нашим расчетам, должен появиться великий русский путешественник Конюх Федоров. А вот мы слышим звук приближающейся упряжки и... Давай, милые, давай, чуть-чуть еще. И вот из лаза появляются всего три куницы, которые тащат за собой остатки снаряжения. А где же наш путешественник? Да кто ж я, корреспондент? Коню, где вы? Да вот, это меня поколдобило немного. Дай закурить. Конечно, конечно, сейчас. А, а куда, простите? Ну, туда, откуда слышно. О. Хорошо. Ну, пару слов сразу после вашего выдающегося подвига. Чтоб я еще раз? Да никогда в жизни! Ну, так всегда бывает. Это знаменитый постэкспедиционный синдром, вызванный пятикратным уменьшением в размерах, обезвоживанием, обеспищиванием и обескоживанием организма. Но уже через несколько дней Кониха ждет новая экспедиция. Да пошел ты в жопу, корреспондент! Иди сам путешествуй куда хочешь! Положи меня в ванночку и полей водочкой, и убери куниц, не могу их больше видеть!» Итак, на наших глазах установлен новый мировой рекорд. Продолжим следить за дальнейшими подвигами великого русского путешественника Конюха Федорова.